जब चलती है ये सर्द हवाएं लौट आती है वो भूली बिसरी यादें वो बचपन की कहानियाँ लंबे इंतज़ार के बाद आती थी सर्दियाँ जब होते थे सफ़ेद सवेरे घासों पे होते थे ओसों के डेरे याद है वो उन्हीं घासों में हाथ फेरना दादी की गोद में लेटे निकलते थे मम्मी के स्वेटर बनाने वाले कांटे ऊन के गोलों से खेलने के लिए पड़ती थी डांटे इंतजार के बाद जब खत्म होती थी माँ की कारीगरी स्वेटर पहन सबको दिखाने भाग कर जाते थे गली गली अब हो गई है फीकी वो ठंड की रातें और फीकी रह गई है वो सारी पुरानी बातें वक्त के कारण बढ़ गई है घर से दूरी बट यादों को सजोए रखना भी तो है ज़रूरी यादों को सजो के रखना भी तो है ज़रूरी